عرضم به حضورتون که خب مجموعه یه تا سازمانی داره هر کی شهر وظایفی داره و ایشون هم به عنوان یه مدیر میانی که زیر مجموعه هیئت مدیره است فعالیت داره ارتباطش با واحدای تولیدی ما هم از نجاری رنگکاری روی کوبی خیلی خوب بوده تا حالا تو این چند ساله من مشکلی با هیچ سرپرستی ندیدم خب گاهن اختلاف سلیقه پیش میاد ولی اینی که ایشون بخواد از اون موضع قدرت با پرسنل زیر دستش صحبت کنه من تا به حال ندیدم خدا رو شکر اگر طرح و ایده ای هم داشته تو روش تعالی بوده و تونسته مجاب کنه های قسمت رو که باهاش تو مجموع همکاری های لازم رو داشته باشن خیلی خوب بوده ارتباطش با مجموع بالا پایین دستش و حتی مدیرای بالای دستش به نظر من خیلی خوب و ایدئال بوده محمد ارتباط خیلی خوبی با پرسنل جزش داره یعنی همه میخوام خیلی شفاف بگم خیلی صادقانه همه باش کار میکنم به خاطر خصوصیت اخلاقی خودش که داره چون با نیروهاش خیلی صادق و ارتباط خیلی نزدیک و خوبی داره برای همین نیروهاش هم خیلی براش یعنی جون و دلی کار میکنم